ライオンのしょんべんをろ過した香水とかこシュッシュッシュッって振ってんのねだから俺動物園行ったらみんなわーってやるの超騒ぐよそうそうはい今回ロシアでつらかったを、えー、話していこうと思います、えー、まず、えー、1個目だね1個目は普通に寒い寒い寒いもう何て言うかな あの私帽子嫌いなんですよ帽子なしでねロシアの冬をこう歩いてるとなんかねもう脳みそがチクチクするあれはもうなんか寒いとこじゃなくてなんかもう脳みそがエマージェンシーエマージェンシーっていうねアラート出してる感じそれぐらいきつかったねうん2えっ、ー、とね2個目はね髪質が違うところう私とこのロシアの あなた方があなた方ねあのね髪洗うじゃんシャンプーするじゃん水も多分ダメなダメっぽい引いてる限りあとシャンプーもダメもうね私こうこれねもう見てわかる通りね髪の毛くせ毛なんですよ本当にもうくせ毛なんですよでねあのロシアでね頭洗うとねもうね髪の毛がね バッサバサで超硬くてすっげえ痛んじゃうこれはつらかったねうんでも短くするの嫌だこれつらかったね、うん、3番目はねトイレです日本ってこのね大きい方のトイレってもう密封されてるのだから壁と壁壁 トイレの壁と上のこの天井に隙間がほとんどないんですよだから足とかも見えないし完全に遮断されてるところが多いんですよだからすごいリラックスでいいのねだからあの私ね学生時代とかはあのトイレ行ってそこであの服着替えて私服になってあのタバコ吸ったりとかしてましたねそうそうそうするとバレないからそうそうそうっていうことしてたんですけどね ロシはそれできないしもうあのね匂いが <laughs> 匂いがねやっぱお肉とかを食べることが多いのからか知んないんだけどなんかやっぱ違う匂いするんだよなんだろう マーキングしてるワンちゃんがさ自分と全然違う匂いをさ聞いたらさうわうってなるじゃんびっくりするじゃんね動物ってさおしっことかでさだから動物のサイズが分かるっていうのねだからデビとかはいつもあのー、もうデビは生まれながらにキングなんだけどさらにスーパーキングを目指すためにライオンのしょんべんをろ過した香水とかこれシュッシュッシュッって言ってんのねだから俺動物園行ったらみんなわーって超騒ぐよそうそう ね <laughs> そうライオンのねションベンとかねパンサーとかねタイガーとかのねあのションベンをろ過したね香水をね、うん、香水をもいつもつけてるんですもし、まおしっこ臭いよそりゃおしっこ臭いかもしれないけどもうねいろんな動物に逃げていくようんだから、ね、他の動物の匂いじゃないけど他の人間のこのねトイレの匂いってやっぱちょっとね気になるっていうかね違和感するしやっぱ匂いが漏れやすいからそのトイレの構造上 ちょっと辛かったちょっと4番目はですね4番目は中国の映画とかさなんか中国の街並みのこのシーンとかね出るシーンとかあるじゃんなんか飲食店ばっかりでしょで日本も飲食店めちゃくちゃ多いのでもういろんな国の料理とか種類がもうたくさんあるんですよもう飲食店の隣にまた違う隣違う種類の飲食店の隣にあるみたいなね普通にあるからねラーメン屋さんだけでも 信じられない量あるよもう東京でラーメン屋さんでこの検索してこのマップ上で表示見るともう丸がありすぎてもう東京が見えなくなっちゃうぐらいいっぱいあるんですよだから飲食店がいっぱいあるんでロシアの人ってねやっぱ外食っていう文化が日本と比べるとあんまりこう薄いのかなっていう印象がありますねそれはちょっとあのまあ レパートリーの少なさにちょっと悲しかったかな。う目おこれやっぱね食べ物の問題ですね美味しいんですけど食べ物はただあの日本と比べるとあの日本って海藻をね食べたりするんですよ油を使わずにとかね、えー、こうナチュラルな状態で食べるとか えー、お肉でもそんな揚げたりとかせずに食べるっていうことがあるんですけど、まあ、まあ普通に焼いても食べるんですけど蒸して食べてることもあるんですけどちょっとやっぱね比べるとね油が多く感じるねやっぱり寒いところだから昔のドイツとかもそうなんですけどもう 脂肪がたくさんある、まあ、豚肉をねあの喜んでみんなでわあえて食べたりとかねそういう文化があるじゃないですか寒いところってねやっぱり油物を取らないとカロリー消費しちゃうんで寒いってだけでなのでやっぱね高カロリーなんだよねだから例えばね1個ねパンですよ私たちはお米をよく食べるんですよ私たちがするとお米ってすごいナチュラルな状態で油とかも入ってない状態なんですよ ただパンって作る時にあのバター使うじゃないですかやっぱりねあのパンとこうお米ねこう比較するとねちょっとね僕胃が弱いんですよ油物に弱いんですよ例えば牛肉の油とかをちょっと多めに食べるとあのね吐き気とめまいと頭痛がするんですよそれぐらい油に昔から弱くて6もう6番目はね もう、あの、ん、まあ、仕方ないよ。ね。もう、なんであんなに道がボロボロなのか。本当にな、あれはちょっとね、あのね、道が壊れてるし、あの、砂ぼこりがすごい。地面も荒れてて歩きづらいしね、地面も荒れてるじゃん。で、その上に雪が降るじゃん。危ないって、あれで、何人のね、 子供やお年寄りたちがあれでなんかあのかわいそうな目に遭ってんだろうって心配になりましたでもねそれはねあのその急なね温度差とかね道路がどんどんね老朽化しやすくなるっていうのは聞いてるので、それは仕方ないんですねはいそれがもうしょうがないですはい6番目6番目はねやっぱり、僕ゲーマーなんですよコンシューマーのゲーマーなんでねなので ロシアに行った時にゲーム屋さんのコーナー行くんですけどやっぱねもうないんだよゲームのソフトがありえないぐらいゲームを売ってるお店が少ないしおもちゃとかもでバリエーションも少ないゲームのソフトなんかで、ね、ひどすぎるよあんなの売れるわけないって ゲームの種類が少なすぎる。ロシアの人とかね、あの、みんなはコンシューマーゲームをね、やったりするんだろうけど、あ、これもいいよね。えっと、PC のね、ゲームをやったりするんだろうけど、私ね、コンシューマーゲーム好きだからね、あれはちょっとつらかったですね。うん、かった。あれはちょっとショックだった。ちょっとロシアに行くの心配になったよ。うん、マジック・ザ・ギザリングも売ってないし。 7番目。もうね、これはね、もう、びっくりしました。あのね、ロシアに行って、で、まあ夜になりました。寝るよね。車の音うるせえ。マジで。あのね、なんだろう、え、東京よりも、東京とかね、とあの、まあ、東京一番都会じゃないですか、日本の場合日本はね、車をたくさん作ってる国ですよ。夜になったらね、ほんと、 タクシー数台とか、で、普通の、ま警察の車とか、で、あとは、まあ、普通の運転の車とか、あのトラックとか、ほんと少ないです。もうなんか信号なんかなくても大丈夫なぐらい車が少ないんですよ。なのにね、ロシアの車ね、ロシアの夜のこの車道は、別に緊急事態でもなけりゃね、フェスもないし、 ね、屋外の映画館もないのにもかかわらず、なんでみんなあんなに車乗ってるのどこに行くのだって夜でしょでお店もそんなやってないじゃん。なんでこんなにもなんかこう、車が夜にあんなに行き来してるのがよくわかんない。みんなデートしてるの。みんなドライブしてデートするの。あと音楽めちゃくちゃかけるね。車からドゥッドゥッドゥッドゥみたいな。 あれちょっとね勘弁してほしいわみんなねあのこれを見てる、えー、子供たちの皆さんねあの大人になってね車に乗れるようになったやったってねで夜運転することもあるかもしれないけどあんまり EDM とかでハウスミュージック系の音をガンガンかけるような大人にはねならないようになってね賢い大人になってねはいっていうことでね夜はあれはちょっと寝れねえ俺寝るの苦手だから そこでガンガンかけるときついわっていうことで、えー、以上、えー、ロシアでつらかったこと7選でした皆さんや今度はねロシアの良かったこととかもね他にもいろいろお話ししていきたいと思いますそれではデビューした